това видео ще си поговорим за Audi. Тези четири кръга да ви говорят нещо. Лукс, но лукс, който е достъпен. Audi AG е германски автомобилен производител с седалище в Инголштадт, Бавария, Германия. Част е от Volkswagen Group от 1964 година. Като марката винаги е била символ на качество, сигурност и комфорт и здравина. Мотото на фирмата гласи Forsprung Dür Technik, което може да бъде преведено като напредък чрез техника. Историята на Ауди е тясно свързана с фирмите Хорх, ДКВ, Вандерер и НСЮ. На 14 ноември 1899 г. Август Хорх основава фирмата за производство на автомобили Август Хорх и Сие. През 1909 г. след пререкания с надзорния съвет, той напуска и на 16 юли 1909 г. основава нова фирма – Август Хорх автомобилни заводи със седалище в Цикал, след като губи съдебния спор за правата над марката, Хорх той променя названието на фирмата си и от, 1000, и от 25 април 1910 година тя се казва Ауди – автомобилни заводи. Противно на разпространеното мнение, че Ауди е съкръщение на Auto Union Deutschland Ingolstadt, името има съвсем друг происход. След като губи правата над марката, Хорх провежда среща със свой добър познат Франц Викинчер, на който обсъждат идеи за новото име на фирмата. В същата стая присъства и 10-годишният син на Фикинчер, който седи на страни и учи урока си по-латински. Заслушвайки се в разговора на възрастните, той предлага фирмата да се казва Ауди. На латински Ауди означава слушай – в превод на немски Хорх, както се изписва и самото име на Хорх. Присъстващите вълдушевено приемат идеята. Това беше всичко от нас това видео с пожелания за безаварийна и до нови срещи!